Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin Kung ikaw ay mapapibig ko Ano? Wala kang balak lumabas? Ilang araw ka na nagkukulong dito ah. Para ano? Ha? Pag-usapan at saka pagchismisan ng mga walang magawa? Tol, kailangan mo harapin yun. Ano ba may tutulong ko sa'yo? Alam mo nandito ka, okay na eh. Salamat sa pagdalaw ah. Siyempre naman, ako pa ba? <laughs> Kumusta pala yung company? Pupunta ka pa ba? Last na punta ko doon, kinakamusta ka nila, Jelay. Teka, gusto mo ba sa akin to, sumama tonight? El Bodega? Anong gagawin doon? Chill lang! Minsan lang tayo makalabas, oh. Tsaka, sige na, maraming pogi doon. Hayop ka. sige na, sige na, sige na, punta na ako. Tara na, tara na! Magbihis ka na! Basta ano ah, libre mo. Grabe, di ka pa rin nagbabago, kuripot ka pa rin. Tara na! Sige na, mauna ka na. Diyan ka maganda isa. Sige na, magbibis ka na ha? Oo, ako. Tita Linda, papaalam ko lang po sana si Sky ha. Magiinom lang po kami. Naku, buti pa nga para makalimot yung bata yun kahit papa malungkot eh. Oo nga po eh. Oo, ikaw na munang bahala sa kanya, iho ha? Opo, ako na po bahala kay Sky po. At may batang yun. Sky, tara na! Naku, Baka naliligo pa. Oo nga po, yung tagal nga po. Oo. Kanina pa yun dyan eh. Di ba, pakantay-antay mo na lang eh. Sige Alam po. mo naman. Salamat para po. wala sa mood. Ano ba yung batang yun? Kamusta na pala kayo ni Ace? Ano balita? Hindi ko alam. Pre. Alam mo, Huwag ka na kasi maya sa amin ni Jam. Dito na naman kami para sa'yo eh. Diba? Kaya nga. Dali. Alam niyo yung pagkatapos ko ma ano sa ospital, hindi na ako binisita eh. Ano nangyari sa inyo? Hindi ko maintindihan. Bigla niya na lang ako iniwan sa ere. Eh. Tapos sabi niya natatakot daw siya baka mapahamak yung pamilya ko. Eh baka naman may katwiran siya. Mahal mo pa ba? Oo, oo naman. Mahal ko yun eh. Tsaka ang hirap pa. Wala na siya sa bahay nila. Pinuntaan ko. Tapos sabi ni Jelay, eh, hindi na daw siya papasok sa office. Yun yun. Ano iPhone mo? Bakit? Basta, Ginagawa mo? Tinatawagan ako. Ace! no Duwag ka, Ace, please, harapin mo ako! Parang awa mo na, oh! Ace naman! Ano? Ha? Iiwan mo na naman ako? Pagkatapos ng lahat? Saan ako nagkulang, ha? Sabihin mo! Sabihin mo sa akin! Hindi ko na kaya eh! Ang sakit na! Tinagwag ka nila, Mama! Tsaka nila, Papa! Tapos iiwan mo lang ako ng basta-basta! Sinakripisyo ko lahat para sa sa'yo! Binigay ko lahat! Tapos ito yung gaganti mo sa akin! Sabihin mo kung mahal mo ako! Pakita mo! Gawin mo naman! Hindi yung sasabihin mo mahal mo ako tapos hindi mo paninindigan! Kasi kung sarili mo lang iniisip mo, kung sarili mo lang iniisip mo, napaka-selfish mo! Paano naman ako? Ito ba yung ginagawa mo sa mga taong mahal mo? Sinasaktan mo lang? Ano bang kailangan kong gawin? Para ipaglaban mo tayo! Eh, sabihin mo ano ba? guys. Mahal na mahal kita. Mahal Sigurado ka ba? Saan? Hindi ba nakakaya? Bakit naman? Baka nang sabihin nila tito, tita. Halika. Huwag ka na maya. Okay? Naku, bilisan mo! Ay! Nagulaan niya na si Matt! Nako, anak is, mabuti naman bumalik yan na kasi alam mo naman si Sky para mababalo nung wala ka. Grabe naman, ay. Eh. Hmm? Ay, nako, Kuya Ace, totoo yan. Kasi alam mo ba, hindi namin ang gagawin dyan. Buti na okay na kayo. Oo nga po, pasensya na po ulit sa nangyari. Ngayon ko lang po nalaman na talagang mahal ako ni Sky. Nako. Mabuti alam mo. Hmm. Ay, nako, mabuti pa. Halika na at marami akong nilutong masarap na ulam. Dali! Bilisan mo, tulungan mo ko. Thank you. Buti naman is, Paborito okay ko. na kay Sky. Kung hindi ko pa kinausap itong anak ko, hindi ko malalaman na magkakaroon pala ako ng manugang na gwapo. <laughs> Naku, tito, pasensya na po ulit kung hindi namin napagpaalam. Naku, wala yun. Naunawaan ko yun. Yan na yata uso sa mga kabataan ngayon. Ang mga magulang pa ang huling makakaalam ng karelasyon ng anak nila. Ay, nako Eduardo. Eh, di ba ikaw nga matagal mong nilihim na mag magsyota tayo? Eh, kung di pa tayo nahuli sa karnabal eh, hindi mo pa aaminin. Ay, iba naman pala si Papa. Kapugera. Nako, sinabi mo pa. Nako, anak, eh, tikman mo yung ano, chicken steak. Mukhang masarap, Naku, tita. specialty ko yun, anak. Ayan, si nanay. May bagong paborito na naman. Ano, nagsiselos na ako ah. Anak niyo ba talaga ako? Totoo ba? <laughs> Barangkada na namin pagkaseloso mo. Paborito kong anak eh, kaselos. Ay, Sarap tita. Sarap ano. Mukhang mapapalitan na yung favorite ko na barbecue ah. Ano, special. <laughs> Oo nga. Napakagandang eksena. Parang pelikula. Kompleto ang pamilya. May nanay, may tatay, at may magjowa. Hindi niyo ba ako ahiyain kumain? Tara. Ano naman kalokohan to? Sky, mag-usap tayo. Ayusin natin to, Sky. Sky, please. Aba, ah, Moira? Wala na tayo. Anong pag-uusapan natin, ha? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ganun na lang ba yun, Sky? Itatapon mo lahat ng pinagsamahan natin? At ipagpapalit dyan sa lalaking yan? Moira, pigilan mo na si Sky. Maganda ka. Marami pang lalaki magkakagusto sa'yo. Tsaka, may mahal na siyang iba eh. Hindi. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakakausap si Sky. Moira, please, tumigil ka na. Ayaw mo umalis? Pwes, magva-viral ka ngayon! Eto ka! Mm. Sa tingin mo, natatakot ako dyan? Try harder, sister. Talaga? Kumakalat naman na ang masamang balita, hindi ba? Mabuti nga at nakarma kayo sa mga ginagawa nyo. Moira, tumigil ka na! Hmm. Mga duwag! Nag-enjoy ba kayo sa video, ha? Moira! Oo, Moira. Nag-enjoy ako. Ikaw ba? Natutuwa ka ba? Na masaya kami? Ginawa mong impyerno yung buhay ko, Moira. Sinira mo yung reputasyon ko. Pero, napatunayan ko na talagang mahal ko si Sky. Mahal namin ang isa't isa. Ikaw, kahit minsan ba naranasan mo yun kay Sky? Ha? Di mo yun naranasan, Moira. Mang aagaw! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung para sa akin! Ah, Fix, tama na yan. Tama na yan, ha? Hindi maganda yung ginagawa mo, Iye. Eh. Mabuti pa, umuwi ka na lang. Grabe. Kaya pala naging ganyan yung mga anak nyo. Kasi pati magulang, konsentidor. Moira, huwag ka magsalita ng ganyan sa magulang ko, ah. Sumusobra ka na, Moira. Nagpipigil lang ako, ha? Sige! Saktan mo ako! Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ikaw yung may kasalanan, Sky, hindi ako! Ikaw! Minahal kita, Sky! Yun bala! Hindi babae ang gusto mo. Sana, sana hindi na lang naging tayo. Sana hindi mo na lang ako minahal. Sana hindi mo na lang pinaramdam na mahal mo ako. Ang sakit-sakit, Sky! Ang sakit-sakit! Alam mo ba yun? Yung tipong ibagpalit ka? Sa isang lalaki? Sorry, Sky. Please. Please, balikan mo na ako. I'm sorry. Tama na. Nagsisisi na ako. Sky, bumalik ka na sa akin. Tahan na, tahan na. Sky. Tahan na. Tahan na. Sky, hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. tinatahan na. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Guys, hindi ko kaya, please. Nagsisisi na ako. Huwag ka muna tubig. Huwag ka nang umiyak. Tama na. Tahan na, tahan na. Sky, mahal na mahal kita. Ganda din naman ako sa'yo eh. Alam mo yun, ganun din nararamdaman ko para sa sa'yo. Mahal kita. Pero bilang kaibigan, may eh, mahal na akong iba. Paano na lang ako? Moira, diba? we had our chance the other time. Pero, di tayo nag-work eh. Pero happy ako naging parte ka sa buhay ko. Teka na. Tama na. Tama na. Buti na lang. Tandaan mo ah. Mahal na mahal kita. I still care for you. Hindi ko ibaba ibabaliwala lahat ng pinagsamahan natin. Sorry sa inyong lahat. Lalo na sa'yo, Ace. Layo. Ah, sige po, punta na po ako dyan. Sige. Yung school, pinapapunta ako.